Hey hey Dans cette vidéo, je partage 4 découvertes scientifiques utiles à connaître concernant le stress, le cerveau, mais aussi la santé. Moi, c'est Uliana, psychologue cognitiviste, et je te dis bienvenue sur la chaîne Dans les cerveaux d'une psy, où tu peux apprendre à vivre en harmonie avec tes émotions. Mais avant de commencer, Vote pour le sujet qui t'intéresse de la prochaine vidéo. Le sondage se trouve dans l'onglet Communauté sur la page YouTube de cette chaîne. Tu disposes d'une fenêtre de 10 à 30 minutes avant que le stress ne se transforme en ennemi pour ton corps. Il faut savoir que la première réaction chimique de ton corps est la réaction nerveuse qui diffuse l'adrénaline. Elle s'est produit dans les quelques secondes après que ton cerveau a détecté un danger quelconque. Par contre, si ton cerveau considère que le danger ne disparaît pas et qu'il faut continuer à mobiliser l'énergie dans le temps, alors il va enclencher une réaction hormonale avec le fameux cortisol. D'un côté, cette hormone te donne de l'énergie de manière prolongée. Mais en contrepartie, une trop grande concentration de cortisol dans le sang est toxique pour ton corps. Et c'est elle qui te fait perdre tous les moyens en te transformant en quelqu'un de bébête et maladroit. Et eh bah ben justement, quels sont les effets négatifs du stress pour toi partage-le dans les commentaires. Et comme ça, on se sentira moins seul dans cette galère avec le stress tous les jours. Pour les curieux, je vais expliquer un peu le côté neurobiologique des pourquoi tu as entre 10 à 30 minutes. Et sinon, tu peux directement passer à l'idée suivante qui se trouve dans cette partie de la vidéo. Du coup, tu disposes entre 10 à 30 minutes parce que pour que cette réaction hormonale se mette en place, ton cerveau doit faire plusieurs choses. Premièrement, il enclenche une production d'une hormone ACTH, qui c'est des chiffres dénocorticotrope Et cela se produit dans une glande de ton cerveau appelée l'hypophyse antérieure. âge, à son tour enclenche une production des glucocorticoïdes dans les glandes surrénales, qui se trouvent au-dessus de ton ventre. Et le temps que toute cette information voyage dans ton corps bah, fait que tu disposes d'une petite demi-heure. Et c'est pendant ce temps que tu as le pouvoir d'action, soit en gardant le stress comme une réaction d'adaptation, soit en le transformant en quelque chose qui nuit à ta santé. Et peut-être tu vas me dire Attends, Yana, moi, moi je peux pas contrôler tous ces processus chimiques dans mon corps. Et moi je te dis Faux Regarde pourquoi dans la prochaine découverte scientifique. La manière avec laquelle tu interprètes les réactions physiologiques en lien avec le stress détermine comment tu vis ce stress. Dans une expérience, deux groupes d'étudiants devaient passer un examen. Et un groupe a reçu comme consigne d'interpréter les réactions physiologiques en lien avec le stress comme quelque chose de positif. Par exemple, en se disant « j'ai chaud, mais ça veut dire que j'ai plein d'énergie pour ne rien lâcher. Et cette approche a permis à ces groupes de ressentir moins de stress pendant l'examen. Le stress peut être bénéfique pour ton système immunitaire, mais tout dépend de sa durée. Le stress aigu, mais bref, moins de 100 minutes, par exemple quand tu dois parler en public ou avant une compétition sportive, produit des améliorations de la fonction immunitaire dans ton corps. De l'autre côté, le stress chronique, par exemple quand tu dois t'occuper d'un être cher qui est malade ou pendant la période de chômage, ce stress est nuisible pour ta santé et pour ton fonctionnement. On connaît par exemple que le stress intense et prolongé réduit la taille de l'hippocampe, qui est impliqué dans la mémorisation à long terme. De plus, une expérience avec les singes a montré que le fait d'être dans un état de vigilance prolongée pour éviter le choc électrique provoquaient des ulcères d'estomac. Un groupe de singes qui pouvait appuyer sur le bouton pour éviter ce choc, c'est-à-dire le groupe qui était dans un état de vigilance permanent pour euh, éviter quelque chose de désagréable, a développé les problèmes de santé alors que le groupe de singes qui ne pouvait rien faire est devenu apathique, mais sans ulcère. Le simple fait d'imaginer que tu as peur de quelque chose induit des anticipations négatives sur ce que tu penses qui t'attend dans l'avenir proche. Dans une expérience, on a demandé à un groupe de participants d'imaginer qu'ils ont une peur terrible des araignées, ce qui correspond à une croyance irrationnelle. Et à un autre groupe de participants, on a demandé d'imaginer qu'ils n'ont pas peur d'araignées. Ensuite, on a dit aux participants qu'ils vont entrer dans une pièce. Mais avant de le faire, ils devaient remplir un questionnaire où ils devaient répondre à un certain nombre de questions sur la probabilité de voir une araignée dans cette pièce. Et notamment, ils devaient indiquer ce qu'ils pensaient voir au niveau de sa grosseur, la distance à laquelle elle peut se trouver, etc. Les participants chez qui on a induit une croyance irrationnelle exprimaient en moyenne deux fois plus la peur de voir l'araignée dans la pièce. Et en plus, il supposait voir jusqu'à une trentaine d'araignées dans la pièce. 30 araignées Allô Bon, n'oublie pas que c'est toi qui choisis les sujets de la prochaine vidéo dans le sondage. Sinon, on se retrouve dans 3 semaines. Oui, pas dans 2, mais dans 3, parce que je sens que pour euh, continuer à faire des vidéos de qualité, j'ai besoin d'un tout petit peu plus de temps pour faire des recherches. Donc du coup, on se voit dans deux semaines et en attendant, je te souhaite de continuer à viser le progrès et pas la perfection. À très bientôt. Ciao, ciao